Quería dar las gracias a Alex por estar acá presente y venir de tan lejos para poder apoyar un programa este, de clínicas este, para jóvenes este, de Uruguay que ha podido brindar de sus tiempos y su talento para poder encontrar, este, hacer estos encuentros, estos programas para los chicos. Eh, como, lo dije Alex este tipo de esfuerzo demuestra lo mejor de los Estados Unidos y de la comunidad y la idea es poder seguir promoviendo este tipo de encuentros para que todo Uruguay conozca, eh, vea la mejor cara de, mi país y de mi comunidad. Estuvimos conversando previamente a esta ceremonia diciéndole a Alex la importancia que tiene para nosotros el programa en el que él va a brindar su aporte solidario. El reconocimiento como visitante ilustre va más allá del reconocimiento a su trayectoria deportiva, que ya en sí mismo es humano. Así que, eh, haciendo lo que hacemos tradicionalmente, más allá que usted es la tercera vez que nos visita, le queremos abrir las puertas de nuestra ciudad. I realized that through basketball and sport, I was able to lift myself my, uh, I guess you could say, impoverished neighborhood and be a person that contributed to the well-being of the rest of the world.